خودتون به باشه کنار کنار کنار واحد سه دو دقیقه مونده تو مسیریم دو دقیقه دیگه میرسیم نباید میومدین تو پول خوششون نمیاد به وصلشون از سودی کنی عذاب وجدان میگیره عروسک اگه بخوای دوری هم باش بزنی اشکالی نداره ببین از هم از پاپی تشکر خودش میدونه مراقبه باش چقدر نیاز داری؟ 321 هزار بیشتر از اون چی؟ دو میلیون نیاز به یک کمک آماده حرکت چی بچه دل و جلاتتون رو بریزیم بیرون قراره بریم بجنگیم ما جواب بده چه کمکی از من ساخته است؟ فقط میخوایم پولا رو منتقل کنیم 20 دقیقه دیگه رو سریع انجامش میدم چون خیلی وقت ندارم قول بده اینجا خالی نکنیم یا بریم 32 میلیون دلار بچه ها همش بالا خودتونه برش داریم ما دنبال دردسر نیستیم من میرم بیرون سلام آقا بفرمایید کدوم یه میلیون پسر باید یکی یکی بریم هیچ کس سرشو بالا نیاره بلند نشین کارتون تقریبا تمامه وقت رفتنه لعنتی لعنتی تیم ضربت رو بفرستین بریم بریم بریم مانگزون امشب تو میتونی سر شام خفن ترین داستان دنیا رو تعریف کنی ای لعنتی حروم زاده زود باش لعنت نیست شو شما چی میخواد؟ فقط میخوام ماشین رو قرض زود باشید برید راندوزا وقت مهمونی داداش شلیک گلوله که فدرال دریاب شد داری میری بیا بودو اسکات اومدم برو برو برو بن گیبسون برو به ها شلیک نکن بیا بیا عجله کن بیا بیا برو برو برو ما آدم بدان نیست ما تا آدم عادی هستیم که میخوایم برگردیم خونه عمران بتونیم از این بس خلاص شیم کنار کنار کنار کنار نمیتونیم اون آمبولانس رو نابود کنیم یکی از برادرای پلیسمون اون توه تجربه کمک های پزشکی هم داریم جنگی پس سرباز آره. ناس ناس نفت کشمی میکنی با اون اسلحه خیلی قوی شد ای دنی آروم باش من باید برگردم پیش زن و بچه هم بوشه دارم میزنی همه میدونن تو چقدر خطرناکی تو چی؟ همین الان هلیکوپتر رو از اینجا ببرید سریع بیاین ما داریم سعی میکنیم نجاتت دو سه you. گزینه یه سابسکرایب رو بزنین سی سال اضافه خدمت مدال مبارزه تقدیر تنها مردی که تو چهارده سال گذشته سه هواپیمای دشمن رو نابود کرد you hold. Thank you, Father. My king. For whom you shed your last tear teardrop. I can feel now. The king, my lady. The king. Your fate is set and you cannot escape it. برای درمان یه بیماری تا چه حد میشه پیشرفت تا جایی که درمان از خود بیماری هم بدتر میشه مایکل موربیوس دیگه از آدم خوبه بودن خسته شدی ها؟ احوال شما رو رجراش نکن وان میدونم که موسیقی برس مفهومیه که من هیچی ازش نمیدونم اما حالا تو دروازه بین آباد باز کردی و حالا هر کسی میتونه از اون رد بشه و بیاد بدون گای کابوس واقعی شروع شده برای محافظت از دنیامون انجام بدم تو نمیتونی همه چی رو کنترل کنی یسترانج